हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है सवाल है खुशी कुमारी का और इन्होंने पूछा है कि सर क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है खाली छोड़ देना है तो यहाँ से पहले तो एक डेटाबेस बना लेता हूँ ये डेटाबेस हमारे सामने आ गया है देख ही सकते हैं आप अब यहाँ पर आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आ जाना है अब बस टेबल वन ही रहने देता हूँ आप चाहे तो नाम चेंज कर लीजिएगा यहां पर ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो यह देखिए ना स्पष्ट रूप से बहुत ही ऑब्वियस शब्दों में लिखा हुआ है ऑप्शनल अगर आपको कोई डेटा लेना लेकिन यहां पे आईडी ही रखता हूं और यहां से कोई डेटा टाइप ले सकते हैं ऑटो नंबर ही रखता हूं और यहां पे नेम कर देते हैं ठीक है तो ये लिख दिया नेम तो ये हो गया अब यहां पर जैसे ही आएंगे ये देखिए ये आ गए यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं ये 2019 यूज कर रहा हूं अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट डेटा टाइप मिलेगा हो गया अब यहाँ पर आए यहाँ पर सिटी कर लेता हूँ तो ये सिटी कर लिया अब यहाँ पे आप डॉट डाउन भी बना सकते हैं ये बहुत ईजी है यहाँ पर जा करके और यहां लुकअप विजट पे चले जाइए और लुकअप विजट पे जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी ये कुछ इस तरह की होगी अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से टाइप करूं तो I will type the value that I want पे क्लिक करके और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये कॉलम 1 आ जाएगा आपके सामने ठीक है तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सिटी का नाम तो मैं अपने सिटी का नाम पहले टाइप करूंगा देवरिया हो गया ठीक है दूसरी है गोरखपुर ठीक है तो ये गोरखपुर कर दिया और फिर नीचे होगा और नीचे आने पर यहाँ लखनऊ कर देता हूँ बाकी और भी सिटीज का नाम आप दे सकते हैं एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए आप फिनिश कर दिया बस काम हो गया है आपका व्यू पे क्लिक कीजिए अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दिया लेकिन आप चाहे तो दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर जैसे ये पहली फील्ड है तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ this is primary key primary key तो ये देखिए प्राइमरी की एंड ये मैं लिख देता हूँ यानी कि आप इस वाले फील्ड को ये जो प्राइमरी की बनी हुई है इसको आप नल नहीं छोड़ सकते खाली नहीं छोड़ सकते इसी तरह से नेम में दे दीजिए कुछ लाइक like नेम में भी दे सकते हैं जैसे कि नेम में मैं दे देता हूँ ठीक है इसी तरह से सिटी के बारे में भी दे सकते हैं कुछ जैसा आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं तो ये नेम कुछ डेट लिख करके बस व्यू पे क्लिक कर दीजिए काम हो गया आपका बस ओके करके बस ये तो हो ही गया अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये इस तरीके से ये नेम आ रहा है तो यहाँ पे नेम में चले जाइए यहाँ लिख दीजिए राम ठीक है ये स्टूडेंट का नाम हो गया और यहाँ से देखिए ड्रॉप डाउन आ रही है सिटी में तो ये आप ड्रॉप डाउन से देवरिया चूज कर लीजिए राम देवरिया के हैं और श्याम जो है कहाँ के हैं वो चूज कर लीजिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और ये डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको ओके क्लियर है ना